预示着灵性上的未接呢，通常指的就是灵性的水准、灵性的开发度。 当他的位阶呢还没有达到第一批来的林露林带领的时候，他会感到不舒服，这时候就会拒绝第一批林露林的带领，因此第一批林露林就会离去，而另一批林露林则会过来。但是如果还是没有办法，灵性水准还是不够开发的话，通常就会换了很多批，而最后一批就会将脱离身体的灵呢带到地狱去的。 不断换尼罗林的过程中，去世者的灵呢是没有办法脱离人世的物质世界的，最长是可以大约拖到三天。人的灵性未接，其实也是由他在世上时付出爱所做的行为决定的。曾经呢，听到有人说，物质世界有时候会让人产生执着。 分别心等等，忘了爱自己为首要，爱自己同时也会知晓他人也是需要的。而过度执着于头脑的思考，容易产生过度复杂的思绪行为。例如说，有一个人非常恨一个人，无法在离开事件的当下释放掉这个情绪。 当然，在平时的时候，他就容易拒绝外在的帮助，因此他没有足够的疗愈能力来疗愈自己。外在呢，也有可能有世间的人来担任这个疗愈的角色，但是他拒绝他的帮助，于是，在脱离肉体的当下，他仍然无法跟随领路灵的带领。 因为他仍然执意于他是受害者，或者是他是被迫者的人间剧情的角色，这时候就更适应到史威登堡所说的地狱，也就更无法脱离肉体，看见真正的灵体，而且呢是以纯然的灵性灵体进入灵界作为学习的体验。 天使对史威登堡提到，当时最高层的天堂仍是空的。要等到人世殿堂完成之后，人类才能够进入那个毫无错谬的天堂，最高层的天堂才能建设起来。 而看到这里，我突然想到，在当下呢，地球是属于急速变化的时期，很多人离世，而也很多人是自然的，也有很多人呢是不同的原因而离开世间的，很多人无法适应地球渐渐成型的人世天堂，而这段期间便是所谓的觉醒时期。 YouTube 频道很多视频都在讨论关于觉醒。觉醒在过程中或许不相同，但终归于一。觉醒也不单纯指地球，更多的是指这个宇宙。日后呢，会分享一些关于宇宙的一些书籍，欢迎大家继续观看，也别忘了打开小铃铛，同时按下订阅的按钮哦，给我一些支持鼓励吧。 水登堡跟随着引导天使的带领，引导天使说，天堂是立体的，分成三个层次，最上面的就是层次最高的天堂，我们叫它为第三天堂，中间是第二天堂，而在下面则是第一天堂，他们都发出了强烈灿烂的光来，而上下天堂基本上都是不存在交流的。 第三天堂就是神所待的地方，也是离神的爱与真理最近的地方。第二天堂也在神的真理与爱之下，但程度不像第三天堂那么的强。而第一天堂又比第二天堂层次再低一点，而把各个天堂中生活的灵都称之为天使。在天堂以庄严华丽无比的宫殿为中心的都市街景。 宫殿的屋顶上有着金色屋瓦闪耀，墙壁与地面上则是装饰着各式各样的宝石，无尽的向外延伸，而且里面长满了绽开的白花与果树。神性王国第三天堂最为惊人的特征，就是眼中看到的一切都市整体，都美丽庄严的无与伦比，也发出各种不同的光彩来。 而这些灵在正式服装与人士是不同的，是一些像长袍的衣服，上面有着精细的刺绣，而且到处都有光芒耀眼的宝石。最令史维登堡惊讶的是，天堂的灵每个看起来都像二十几岁，家家户户都是以夫妻为单位。 而所遇见的天使虽然都是刚见面，但就好像认识了十几年以上的老友一样，彼此感觉极为亲切的。他们的内外在一致，外在世界的美好都只不过是像镜子一样映照出他们的心。 第三天堂称为神性王国，灵体均是爱；第二天堂称为精神王国，此处居住的灵呢是以理智去理解神的真理，同时也称为真理王国。第三天堂最后一个天堂称为自然王国，自然王国则是指不牵涉宗教，让人依良心与道德过活的。三者天堂合称天界。 天界是人类永恒的母国，这里的君王就是造物主神。在之前读过有关赛斯的书，也有提过，我们均是实习的神明。而史威登堡其实也有说过，我们与神非常相像，或者也可以说，神与我们很相像。所以，神是我们看不见的人，而人是我们看见的神。 也许有人会觉得很奇怪，怎么用“统治”这个词来形容呢？其实，只要是人构成的一些组织，都必须有相对应的管理制度。神与天堂子民的关系，就是君王与臣民的关系，又是父亲与孩子的关系，是用来统治的根本法则，就是爱与真理。 地天堂之所以被称为自然王国，与人界是最相似的世界。然而，它依然不是物质世界，而是完全的灵界。在这个灵界之中，并没有信仰，不认识神的善良者，若能持有良心与道德来生活，就会来到这里。不认识神，并不是他们的错。他们在进入灵界的同时，也会受到关于造物主的天堂教育。 如果认识为只有某个宗教人士可以进入天堂，其实是种错误的概念。这自然王国也可以被称之为道德王国。人类刚脱去肉身的时候呢，会到达了中间临界。中间临界呢，是介于天堂与地狱之间，适应天界的生活，显露出自己的真面目，然后才会到自己永久的最终定居地，也就是天堂或地狱过去的。 下期我们来看看史威登堡所见的地狱是不是有我们想象的那么可怕？我们下期分晓。也希望大家能够分享这个视频，让更多人来支持。我会阅读更多的书本，然后制作更好的视频给大家的。也希望大家也能够按下订阅钮，给我一点支持鼓励吧。我们下次见。